Sabe onde não podia armar? Não sei se você manja tal, mas no Pantanal. Pantanal é legal também. É do caralho Pantanal. Mas é outro rolê. É muito quente. Mas dá medo, também, né? né? Não. Onça, essas porra, pô. Não, não, isso é onça. Como você... Sabe o que fode você na floresta? Não é onça, cara. É um. Mosquito. Um, mosquito. É vespa, abelha. Esses bichos que vão te lascar. Sério? Esse bicho, é lógico. Esse é o bicho que vai te lascar. Por quê? É, porque é o bicho que você vai encontrar. Pô, uma vez, eu, eu, a primeira vez que eu fiz o contrato com o National Geographic, me mandaram um diretor, sabe daqueles bonezinho diretor, só faltava cadeira escrito diretor atrás. Ele falou, nunca tinha ido pra Amazônia. Ah, vou pra Amazônia, tá? Eu falei, beleza, vai ser meu diretor. A Netil falou, primeiro contrato nosso, nós não conhecemos, precisamos de um cara que entenda do, de, de que, o, qual é a linguagem que a gente quer. Eu falei, não, beleza, o cara foi. Aí foi ele, ele era um diretor de várias coisas, inclusive de coisa política, que ele era, era político e tal. Aí ele foi, cara, no primeiro, assim, tipo, medo do jacaré, medo da onça. Tipo, no terceiro ou quarto dia,